السلام علیکم آپ کو میرے چینل وسیم پائن ٹی وی میں خوش آمدید آج کی یہ video commander in chief general sir Douglas David Gracey کا پارٹ ٹو ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گریسی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی جا چکی تھی اور ان کو ڈویژن کے ساتھ برما کی سرحد پر منتقل کر دیا گیا تھا اور ان کا ڈویژن مسلسل لڑائی میں تھا چار ماہ کا آرام اور صحت یابی کے لیے وقت تھا کے بعد ڈویژن کو واپس تینتیس کور کے ساتھ بھیجا تھا اور دسمبر میں دریائے چنڈوی کے پار حملہ کیا اور جنوب کی طرف زور دیا فروری انیس سو پینتالیس میں ڈویژن نے اراواڑی کے پار ایک پل بنایا اور مارچ کے وسط میں منڈیلے اور مکٹیلا میں لڑی جانے والی لڑائیوں کے لیے پانی مواصلات اور رسد کو منقطع کر دیا چودھویں آرمی کی انڈین پندرہ کور کے کمانڈر بل سلیم نے اس کارروائی کے بارے میں لکھا بیسویں ڈویژن کا بریک آؤٹ ایک شاندار کامیابی تھی جسے ایک شاندار ڈویژن جس کی شاندار قیادت اور ہفتوں کی سخت ترین دفاعی لڑائی کے بعد کر سکی تھی جنوب میں تیزی سے چلتے ہوئے ڈویژن نے دو مئی کو پروم پر قبضہ کر لیا اس وقت تک مہم مؤثر طریقے سے ختم ہو چکی تھی فروری انیس سو پینتالیس میں گریسی کو برما اور ہندوستان کی مشرقی سرحد پر بہادری اور ممتاز خدمات کے لیے commander of the Order of the British Empire مقرر کر دیا اور مئی میں ان کا میجر جنرل کا عہدہ مستقل کر دیا جولائی انیس سو پینتالیس میں اسے commission of the Order the Bath بنا دیا گیا ستمبر انیس سو پینتالیس اور مئی انیس سو چھتالیس میں برما خدمات کے لیے بھیجے گئے پیغامات میں مزید تذکرے تھے کیونکہ گریسی کے اپنے جوانوں کے ساتھ قریبی تعلقات کی وجہ سے کمانڈر کے طور پر ان کی طویل خدمات کے باعث بیسویں ڈویژن کو ایک خوش اور پر اعتماد یونٹ کے طور پر شہرت حاصل تھی فیلڈ مارشل سلیم نے ان کے بارے میں کہا میں نے کبھی بھی ایسے فوجی نہیں دیکھے جو اپنی دوموں کو زیادہ عمودی طور پر اٹھائے ہوئے ہوں ویتنام میں جنگ ستمبر انیس سو پینتالیس میں گریسی نے بیسویں انڈین ڈویژن کے بیس ہزار فوجیوں کی قیادت کرتے ہوئے سیگون پر قبضہ کر لیا جولائی انیس سو پینتالیس میں پوسٹ ڈم کی کانفرنس کے دوران اتحادیوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ برطانیہ جاپانی کا سے جنوب میں سولہویں متوازی کے ویتنام کا کنٹرول لے لے کمیونسٹ ویتنام کے رہنما ہو چی مو نے فرانسیسی حکمرانی سے ویتنام کی آزادی کا اعلان کیا اوسیگون میں آزادی کے حامی اور فرانسیسی مخالفت پر بڑے مظاہرے اور ہڑتالیں کی گئیں فرانسی بے چین تھے کہ اپنی کلونی کو برقرار رکھنے کے لیے commander in chief Lord Mountbatten کو قائل کیا جائے کہ گریسی کو ماشاء اللہ کا اعلان کرنے کا اختیار دیں اور ویتنام پر کمیونسٹ قبضے کے خلاف سے گریسی نے فرانسیسی فوجیوں کو دوبارہ مسلح کرنے کا فیصلہ کیا جو سگون میں رہ گئے تھے اور انہیں ویتنام کی عوامی عمارتوں کا کنٹرول حاصل کرنے کی اجازت دی اکتوبر انیس سو پینتالیس میں جیسے ہی لڑائی پورے شہر میں پھیل گئی تو گریسی نے ہتھیار ڈالنے والے جاپانی فوجیوں کو بندوقیں جاری کی اور انہیں شہر پر قبضہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا کچھ شوشلسٹ اور کمیونسٹ تبصروں کے مطابق اس متنازعہ فیصلے نے چی منہ کو ویتنام کو غیر ملکی حکمرانی سے آزاد کرنے کے مقصد کو آگے بڑھایا اور پہلی انڈو چائنا جنگ کو ہوا دی پیٹر ڈان اور سموتھی سمتھ جیسے دیگر مصنفین ایک مختلف زیادہ ہمدردانہ نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان کے احکامات بنیادی طور پر ضروری احکامات کو برقرار رکھنے اور شہری آبادی کا قتل عام کو روکنے کے لیے تھے فرانسیسی جنرل لیکریک اکتوبر انیس سو پینتالیس میں اقتدار سنبھالنے کے لیے سیگون پہنچے لیکن انیس سو چھتالیس کے پہلے نفس تک کافی فرانسیسی فوجیں وہاں پہنچ چکی تھیں گریسی کو مارچ انیس سو چتالیس میں اپنی فوجوں کی بڑی تعداد کے ساتھ ہندوستان واپس جانے کے اجازت دی لیکن بیسویں انڈین ڈویژن کو توڑ دیا گیا تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد مئی انیس سو چھتالیس میں گریسی کو قائم مقام لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہندوستان میں یکے بعد ڈیگرے شمالی کمانڈ اور انڈین کور ون کے کمانڈر رہے جنوری انیس سو سینتالیس میں انہیں knight commander of the Indian Empire مقرر کیا گیا پاکستان کے لیے خدمات اگست انیس سو سینتالیس میں برطانوی ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو جنرل گریسی پاکستان آرمی کے chief of the general staff اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف بنے جب بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو کشمیر پر پاکستانی قبائلی حملے شروع ہوئے تو جنرل مصروی لنڈن میں موجود تھے اور جنرل گریسی قائم مقام آرمی چیف یا کمانڈر ان چیف کے طور پر کام کر رہے تھے جنرل گریسی نے کشمیر کے محاذ پر پاکستانی فوجوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا جیسا کہ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح نے حکم دیا تھا لیکن انہوں نے یہ مسئلہ ہندوستان اور پاکستانی افواج کے supreme commander Claude Auchinleck کے پاس بھیج دیا اس مرحلے پر دونوں فوجیں مشترکہ برطانوی کمانڈ کے متحد تھیں اور اچن لیک نے پہلے ہی سٹینڈ ڈاؤن ہدایات جاری کر دی تھیں کہ دونوں ممالک کے درمیان فوجی تنازعہ کی صورت میں تمام برطانوی افسران دستبدار ہو جائیں گے اچنلی کا استدال سننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنا حکم واپس لے لیا فروری انیس سو اڑتالیس میں جنرل فرینک مسروی کی جگہ جنرل گریسی کو پاک فوج کا دوسرا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا جنرل گریسی نے اپریل انیس سو اکاون میں ریٹائر ہونے کے لیے پاکستان آرمی کو چھوڑ دیا مکمل جنرل کا عہدہ حاصل کرنے کے بعد تاہم برطانوی فوج میں ان کا مستقل درجہ کبھی میجر جنرل سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا چنانچہ ریٹائرمنٹس پر انہیں جنرل کا اعزازی عہدہ دیا گیا اور حکومت پاکستان کی درخواست پر جنوری انیس سو اکاون میں انہیں knight of the Order of the Bath میں ترقی دی گئی پیارے دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں